siden jeg begyndte at spille trommer, der har folk altid fortalt mig, at jeg havde talent. jeg har aldrig rigtig forstået, hvad det, hvad det var. Når jeg står og spiller trommer, så er det simpelthen så naturligt for mig, at det bare sidder. Det er ikke noget, jeg skal tvinge frem. Det er, det er bare noget, der jeg har i kroppen, og det tror jeg er talent for mig. Jeg synes, det er vigtigt, at øh, man har nogle mennesker omkring sig, som øh, tror på en og opfordrer en til at prøve sit talent af og øve sig på sit talent. Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at der er et sted, øh, hvor man har lov til at vokse. Hvis det er musik, så er det vigtigt at have et sted at øve sig og bare spille generelt. For det er ikke altid, <laughs> at man, øh, at man kan have et tromsæt derhjemme, eller en guitar derhjemme. Eller jeg har altid undret mig over, hvorfor folk vælger at begå kriminalitet, eller keder sig, eller fordi der er så mange muligheder. Jeg har altid grebet de muligheder, der, der var. Øh, og det har mine søskende også. Øh, så det skal jeg næste ved have tak for.